dito na naman kayo sa YouTube channel ko ah. Yo, shout out sa inyo mga viewers ko at kung meron man akong viewers. <laughs> salamat kasi nandito kayo sa YouTube channel ko at nanonood kayo ulit sa akin. At syempre, hindi ako magsasawang magpasalamat. Syempre, kayo yung mga manonood ng YouTube channel ko lang, hindi ako magpapasalamat. Syempre, salamat sa inyo mga mga hindi ko na matatawag na kapuso, kapamilya, kadugo, ka kabata. What? Tayo na ang gulo, nakakainis. Yun, sisimulan natin na itong vlog and stay tuned lang kayo kasi mag-iisip muna ako. Wala talaga akong maisip na vlog eh. Yeah. Paano masabi? Okay ilang take na ako, promise. Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na take na ako ng vlog. Yeah. Paano masabi? So, totoo lang. Nakakainis. Ang hirap mag-isip ng vlog. Ang hirap. Jun, Jun! Ang hirap mag-isip ng vlog. Please, help me. Help! Help! Nag-iisip na naman tayo eh. Meron akong tinagong laruan. Eh, papakita ko sa inyo ang saya-saya hmm. nitong laro ano to. Teka, teka lang ha. Diyan lang kayo ha. Tignan natin, tignan natin. And 1, 2, 3. Iyan ko lang. Sasampalin ko lang kita saglit. 1, 2, 3. So yun ito na guys. Nakuha ko na yung laruan na pinaghirapan kong kunin. Ito na oh. Ding, ding, ding, ding. Ito na. Anong tawag dito sa ano? Sa Tagalog? Ah... Uh, suso suso ba to suso oh, yun suso ah, gagawin natin dito pag ano natin sila yung anong tawag doon yung yung pabilisan yun kung sino mananalo sino mananalo ito pupusta ako dito pero kapag natalo to yun merong consequence syempre yung consequence sasabihin ko maya maya muna kasi medyo mahirap yung consequence bakit kamatay ko yun syempre mahirap kapag kamatay ko yun di ba yan kailangan manalo to kasi kapag natalo to yun talo ako may consequence yan okay guys umpisa na natin umpisa na mga bata game na tayo laro na tayo go go anong tawag nga ulit dito Suso. Go, suso! Ang hirap mag-isip ng lines. Suso, suso, suso! Boop! Siya nga pala guys, yung consequence, inom ako ng suka. Dalawang, dalawang kutsarang suka. Kapag natalo ako, talo ako. Siya nga pala, ito nga pala yung bobotohan ko. Sige, papakita ko na. Ito nga pala. Ito nga pala yung akin, no? Yan, yan, yan. Kapag yan, nanalo yan. Ah, uh, manlilibre ako. Promise. Tagal na mabuhay ng mga to. Tagal-tagal. Kung kailan ba matatapos to. A few moments later. Hirap pala nitong vlog na to. Ang tagal-tagal matapos. Abuti nata ako ng isang araw nito. Ba't kasi cool pa yung ginawa ko? pinaglumba, pinag, pinagrace ko. Yan tuloy. Eh, patuloy na natin. Iyan na, na lang natin. fast clip na lang natin para mabilis matapos. Sige na. Bilis na. Kung nanalo yung akin, mas maganda. Di ba? Saan ka pupunta? Diyan. Nilipot. 都。 bakit talaga panalo na to. Kasi di ko pupunta. Ay, huwag kang punta dyan. Loko. Ala, wala na. Wala na, finish na. Ayun, lumili ko. Tanong, huwag kang akit dyan, ha? Gagi, malas. Diyan na nga natapos yung vlog natin. But yun pa kasi yung pinili ko na iboboto. May na siya nga yung unang nabuhay pero siya naman yung tanga. Nakakainis. Yun na. Tapos na tong laban na to and yun guys yung consequence ay yung yung ano yung parusa natin. Okay, okay, gagawin natin 'yan. Sa bagay, madali lang naman 'yan eh. Huh, grabe. Hindi ko inakala mangyayari to. Ang mga taong sumusuporta sa akin dyan. Kaya lang, hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwan ka. Hindi ko kaya talaga. Nagsisisi ako dahil pinulot ko pa sa bukid yun Tapos matatalo lang pala Ay! Yan na! Game! Opo, teka teka! Ay, putik na Wala, wala, O, oh, yan na, may laman na oh. May laman na oh. Ang dami niyan oh. Dami na niya na. Ah. Oh, kita nyo. Makunti pa pala. Teka lang, mabubusan kasi yung mga ano ko dito. Paabobot ko eh. Yun na. Oops, yan. Tama na yan. Oops. Pwede ba isa na lang? <laughs> isa na lang ah. Isa lang. Uh. Ang sarap. Isa pa. Sige, isa pa. Cheers tayo. Sarap, sarap. Oops, tara na. Ah, may laman na yan, no? Oh. Baka kasi sabihin nyo, wala naman, eh. No reaction. Eh. Oh. Ah. Nabusog pa ako doon. Ay natameme ako nung lumiko yung panato ko. Hindi ko alam dun siya pupunta. Ah. Tingnan natin kung ano yung ginagawa ng panato kung hindi ko pa kasi sila tinanggal. Tingnan natin ha. Ah. Oh, yun na yung pamato ko. Layo na no. Ito naman yung finish line. Layo po siya. Itinumpisan tapos tumatras pumunta doon. So yun guys, dito na nagtatapos ang ating vlog and sana nagustuhan nyo kasi hindi <laughs> hindi ko alam kung merong ibang gumawa ng ganon. Ah, sa pagkakaalam ko ako lang. And salamat sa inyo panonood. Kung may gusto kayong ipalaro, comment down below o kaya i-message nyo ako sa messenger. Alam nyo na ako na yung account ko. Nakapangalan naman sa akin yon at pwede nyo akong i-add friend kung gusto nyo kasi hindi naman ako nakafollow sa Facebook. Kaya guys, sige na. Goodbye and thank you for watching. bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro.